स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये आपले स्वागत हे ट्यूटोरियल उत्तर जर्मनीच्या च्या ब्रीमेन मधील रॉल्फ स्टायनॉर्ट यांच्याद्वारे निर्मित आहे सुरुवातीला मी काहीतरी करेल ज्याचा उल्लेख करण्यासाठी मी नेहमी विसरते मी नेहमी इमेज मध्ये काहीतरी करण्यापूर्वी त्या सेव्ह करण्यास विसरते मी फाइल सेव्ह एएस वर जाते आणि यास comicxcf म्हणून सेव्ह करते XCF हे गेमचे चे मूळ फाइल स्वरूप आहे आणि ते मध्ये सर्व लेयर्स ची माहिती ठेवते गिम्प मध्ये जेपीईजी किंवा टिफ किंवा त्याप्रमाणे काहीही कधीही सेव्ह करू नका जर तुम्हाला त्यासह पुढे कार्य करायचे असेल तर तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही तिथून प्रत्येक स्वरूपात एक्सपोर्ट करू शकता पण तुम्हाला काहीही करिता त्यासह पुढे कार्य करायचे असेल तर एक्ससीएफ वापरा मग काय करावे पहिली गोष्ट मला ही इमेज थोडी व्यवस्थित करावी लागेल येथे दोन समस्या आहेत पहिली माझ्या मागे एक माणूस आहे आणि दुसरी येथे खाली असलेला हा पसारा येथे हा पुतळा फार चांगला ठेवलेला आहे आणि मला असे वाटते की हा इमेजचा एक कोपऱ्याचा पॉइंट आहे प्रथम मी ही सामग्री येथून काढते त्यामुळे मी इमेज मध्ये झूम करते आणि पेन टूल निवडा हे उत्कृष्ट क्लोनिंग टूल द्वारे केले जाते आणि मला इथे फार तंतोतंत काम करण्याची गरज नाही कारण ही सर्व अल्प सामग्री अंतिम इमेज मध्ये दिसणार नाही त्यामुळे मी क्लोन टूल निवडते आणि पेनचा आकार बदलते आता मी कंट्रोल दाबते सुरुवातीचा बिंदू मिळविण्यासाठी मी क्लिक करते आणि मी आता पेंट करण्यास सुरू करते पण सुरू करण्यापूर्वी मी ओव्हरले मोडला नॉर्मल मोड मध्ये आणि ओपेसिटी 100 मध्ये बदलते चला आता पेंटिंग करू इमेज थोडी ढगाळ होत आहे त्यामुळे मी पेंट साठी दुसरा ब्रश निवडते आणि आता मी काठाजवळ जाते आणि पेंट करते यामुळे माणूस निघून गेला आहे त्याने येथे पसारा सोडला आहे मला येथे फ्लावर पॉट ठेवायचा आहे परंतु येथील हा पसारा जायला हवा मी क्षणातच फ्लावर पॉटच्या या काठाची काळजी घेईल मी अशा प्रकारे ही इमेज ठेवली तर तुम्हाला क्लोनिंगच्या खुणा दिसतील परंतु मी कॉमिक मोड सुरू करताच त्या दिसेनाचा होतील आता फ्लावर पॉट बद्दल येथे थोडे काही करू मला या पॉइंट पासून क्लोन करायला हवे या झूम स्टेप मध्ये हे फार खात्रीलायक दिसत नाही पण हे काम करेल वाटते कॉमिक इमेज चे मुळात तीन भाग असतात पहिला तेथे रंग नसलेले काळे पॅचेस किंवा गडद पॅचेस आहेत जे इमेजला रचना देते नंतर तेथे लाइन्स आहेत ज्या इमेज मध्ये स्वरूप आणि वस्तू निश्चित करतात आणि नंतर तेथे रंग आहेत आणि आपण पॅच सह ट्युटोरियल सुरू करू आणि त्यासाठी मी ही लेयर दुप्पट करते आणि त्यास इंक नाव देते मी थ्रेशोल्ड टूल निवडून इमेज मध्ये क्लिक करते आणि इन्फो विंडोला इमेज मध्ये खेचते तुम्ही पाहाल येथे इमेज काळी आणि पांढरी आहे हे टूल इमेजला काळ्या आणि पांढऱ्या मध्ये विभागते जर 82 च्या वेळी पिक्सल फिकट असेल तर रेड ग्रीन आणि ब्लू च्या एवरेज व्हॅल्यू चे एकीकरण पांढरे असेल आणि जर लेवल 82 च्या खाली असेल तर ते काळे होते आता आपण येथे पहिल्या समस्याच्या सामोरे जाऊ जेव्हा मी या स्लाइडरला फिरविते तेव्हा परिणाम अधिक गडद होतो येथील 129 ही व्हॅल्यू माझ्या चेहऱ्याचा डाव्या बाजूचा भाग खांदा आणि पुतळासाठी छान होईल येथे डोळ्यांसाठी हे छान होईल आणि हे दुसऱ्या डोळ्यांसाठी आता मला या इमेजसाठी वेगळी इंक लेयर वापरावी लागेल चला तर इथे यासारख्या फिकट बाजूपासून सुरू करू आणि परत इमेज 100% वर जा मी ही लेयर दुपट करते आणि थ्रेशहोल्ड टूल निवडून या स्लाइडरला खाली खेचते पण त्याआधी मला सर्वात वरची लेयर अदृश्य करावी लागेल ही व्हॅल्यू चेहऱ्याच्या या भागासाठी चांगली आहे असे वाटते मी या लेयरची एक कॉपी बनून. त्यास दिसण्याजोगे करते आणि आता मी या लेयर वर कार्य करीत आहे मला येथे मध्यम टर्म्स पहाव्या लागतील चेहऱ्याचा हा भाग मला वाटते की हे चांगल्या प्रकारे कार्य करेल त्यामुळे मी इमेज मध्ये पाहते पुतळा खूपच चांगला आहे ही इमेज येथे एक चांगली व्याख्या आहे आणि माझ्या हाताजवळ अदृश्य असलेल्या लाईनला ऑप्टिकल इल्युशन असे म्हणतात हे चांगले आहे असे वाटते आणि यास इमेज मध्ये असायला हवे आता मी येथे लाईन दृश्यास्पद करण्यासाठी थ्रेशोल्ड टूल निवडते मी उजळ भागात पाहते थोडासा स्पष्टपणा मिळविण्यासाठी मी यास थोडेसे वर स्लाइड करते हे चांगले दिसते आता माझ्याकडे इंक लेयरच्या तीन कॉपी आहेत पहिली आहे इंक लाइट सर्वात वरची लेयर इंक डार्क आहे आणि मध्यम लेयरला ला केवळ इंक असे नाव देऊ आता तिन्ही लेयर्स कडे पहा आणि ठरवा की कोणत्या लेयर सर्वात जास्त उपयोग करायचा मला असे वाटते इंक लेयर हा चांगला आधार आहे कारण हा खूपच फिकट आहे आणि हा खूपच गडद आहे म्हणून या लेयरला तळाशी ठेवते आणि मी डार्क लेयर आणि लाइट लेयर वर लेयर मास्क जोडते मी काळ्यामध्ये लेयर मास्क जोडते हे पूर्णपणे पारदर्शक आहे इथे सर्व काही अदृश्य होईल जेव्हा मी लाइट लेयरच्या या लेयर मास्क वर पांढरे काढते तर त्यामध्ये इमेज प्रकट होते मी नॉर्मल मोड आणि 100% ओपेसिटी सह येथे ब्रश टूल निवडते मला असे वाटते की मी दाट ब्रश वापरावा आणि प्रेशर सेन्सिटिव्हिटी साइज़ असावी आणि जेव्हा मी पृष्ठभागावर पेन दाबते बिंदू मोठे होतात माझा फोरग्राउंड रंग पांढरा आहे चला सुरू करू चेहऱ्याची डावी बाजू उजळ असायला हवी इमेज मध्ये झूम करण्यासाठी मी वन दाबते ब्रश खूप लहान असल्यामुळे मी यास थोडे वर स्केल करते ते चांगले दिसते पण कदाचित ते खूप तेजस्वी आहे हे काळे किंवा पांढरे असायला हवे म्हणून मी एक्स की सह रंगावर जाते आणि पुन्हा इथे हे पेंट करते पण मला असे वाटते की मी ही लेयर येथे सोडून पुढील लेयरला त्यावर ठेवू शकते आता आपण रचना आणि भागाबद्दल अधिक चिंतित आहोत त्यामुळे मला येथे लाइन्स बद्दल विसरून केवळ येथे रचनाकडे पाहायला हवे यास जसे आहे तसे ठेवा मी दुसरी लेयर सहजपणे जोडू शकते आणि आता मी पांढऱ्या रंगाने गडद भाग पेंट करते मी इथे थोडे प्रकट करू शकते का ते पाहू मला असे वाटते हे खूप आहे मला चेहरा थोडा जास्त गडद करायचा आहे आणि इथे देखील हे खूप गडद झाले आहे येथे काही कार्य अजूनही आहे पण मी त्यास येथे सोडेन आणि मी याकडे पुढील स्टेप लाइन्स सह केल्यानंतर बघेन आणि नंतर मी येथे एडजस्ट करू शकते यास थोडे उजळ असायला हवे आपण तेथे एडिट कडे पाहू. या स्टेप मध्ये मला काही लाइन जोडाव्या लागतील असे बॅकग्राउंड लेयर दुप्पट केल्याने तसेच त्यास सर्वात वर ठेवून आणि लाइनला नाव देऊन केल्या जाऊ शकते विविध रंग दरम्यानच्या लाइन या काठ आहेत मी फिल्टर्स वर जाते नंतर येथे एज डिटेक्ट आहे आणि येथे आपल्याकडे गॉशियन एज डिटेक्टचा फरक आहे संबंधित स्लाइडर रेडियस आहे आणि जर तुम्ही संख्या कमी कराल तर लाइन्स बारीक होतात आणि जर तुम्ही संख्या वाढवाल तर लाइन्स विस्तीर्ण होतील आणि तुम्हाला इमेज मध्ये अधिक सविस्तर माहिती मिळेल मी जवळजवळ 10 पसंत करेल पण मी 30 पसंत करू शकते आणि नंतर नक्की मला कुठे थांबायचे आहे हे मी ठरवू शकते आणि जेव्हा मी 30 वर जाते तर मला काठ मिळत नाही परंतु क्षेत्र मिळते आणि 12 येथे हे देईल आणि मला असे वाटते की मी 10 वर स्थिरावेल मी या लेयर लेयर मोड ला मल्टीप्लाय मध्ये सेट करते आणि वाढत्या रंगासाठी नंतर मला इमेज मध्ये पांढरा रंग कमी करावा लागेल आता आपण हे तपासू की आतापर्यंत हे आपल्याला बरोबर मिळाले आहे की नाही त्यामुळे मी लाईन्स लेयर चालू आणि बंद करेल आणि तुम्ही येथे पाहाल जेव्हा लाईन्स लेयर चालू असताना तेथे काही व्याख्या आहे आणि आता मी डार्क इंक लेयर डिसिलेक्ट करते आणि लाइट इंक लेयर ठेवते रचना जी मला यामध्ये माझ्या डार्क इंक लेयर सह हवी होती ती लाइन्स लेयर मध्ये दृश्यमान आहे त्यामुळे मी डार्क इंक लेयर ला बंदच ठेवेल इथे या लेयर्स ना एकत्र करण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही मी यास जसे आहे तसे ठेवेल जेणेकरून मी काहीतरी बदल करू शकते आणि ती अंतिम इमेज असेल पुढील स्टेप मी म्हणल्याप्रमाणे मला इथे पांढरे चॅनल कमी करावे लागेल आणि ते लेव्हल्स टूल द्वारे करता येते आणि मी लेवल 240 पर्यंत कमी करते जेव्हा मी ही लेयर बंद करते तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे एक करडी बॅकग्राउंड आणि येथे यामध्ये थोडीशी रंगांची माहिती पाहू शकता इमेज मध्ये रंग मिळविण्यासाठी मी बॅकग्राउंड लेयर कॉपी करते आणि त्यास कलर नाव देते आणि त्यास सर्वात वर ठेवते आणि लेयर मोडला कलर मध्ये सेट करते पण हे चांगले दिसत नाही त्यामुळे मी मोड बदलली पाहिजे येथे यामध्ये इमेजला थोडासा रंग आला आहे पण मला अधिक सॅच्युरेशन हवे आहे त्यामुळे मी पुन्हा बॅकग्राउंड लेयरची कॉपी बनविते आणि त्यास सॅच्युरेशन नाव देते लेयर मोडला सॅच्युरेशन मध्ये सेट करते मला वाटते की सॅच्युरेशन मोड आधीच कार्य करत आहे आणि परिणाम खूप चांगले आहेत रंगामध्ये अधिक समतोलपणा असायला पाहिजे आणि हात कॉमिक वाटत नाहीत मी पाहते की ते कुठून येते तर मी आता हे स्लाइडर्स वापरून पाहते सॅच्युरेशन सह खाली जाताच हे थोडे समतोल होते आणि अधिक पाण्याच्या रंगासारखे दिसते तर हा आहे एक विचित्र परिणाम तर आता मी येथे या लेयर्स सह कार्य करण्यास सुरू करू शकते तर मी लाइन्स लेयर बंद करते आणि तुम्ही येथे पाहाल की हे लाइन्स पासून मिळालेले परिणाम नसून हे कलर्स आणि सॅच्युरेशन पासून मिळालेले परिणाम आहे आता मी काही ऍडजस्टमेंट करू शकते कारण माझ्याकडे अजूनही काही लेयर्स आहेत मला चेहरा फिकट हवा आहे म्हणून मी इंक लाइट लेयर निवडते पांढऱ्या फोरग्राउंड रंगासह एक ब्रश निवडते मी इमेज मध्ये झूम करते ब्रश आकार कमी करा आणि त्यास थोडेसे स्केल करून आता मी येथे डोळा रंगविण्यासाठी सुरू करते हे खूप आहे हे चांगले दिसते आता मी या भागात पेंट करते हे खूप आहे तुम्ही कल्पना करू शकता की तेथे खूप सुधारणा होऊ शकते जी तुम्ही या भागास बदलून इमेज मध्ये करू शकता हे ठीक आहे तुम्ही येथे भरपूर बदल करू शकता आणि मी योग्य ट्रॅकवर आहे की नाही हे मला माहित नाही पण आतापर्यंत हे मला आवडले आपण आणखी काय करू शकतो ते पाहू पहिली गोष्ट आपण लाइन्स ऐवजी विविध लेयर्स वापरू शकतो त्यामुळे मी लाइन्स लेयर बंद करते आणि मला खूप विचित्र रंग मिळाले आहेत कारण आता माझ्याकडे पुन्हा एक पांढरे बॅकग्राउंड आहे तर येथे दुसरी लेयर जोडा आणि त्यास व्हाईट मध्ये सेट करा आणि मल्टीप्लाय मोड वापरा आणि त्यास 240 करड्यासह भरा आता मला येथे माझ्या लाइन्स सह जवळजवळ समान इमेज मिळाली आहे मी त्यास चालू करते माझ्याकडे लाइन्स ची माहिती येत आहे पण हे कॉमिक परिणाम अजूनही तेथे आहे आणि कोणता चांगला आहे मी पाहू शकते चला काही भिन्न युक्त्या करण्याचा प्रयत्न करू मी कलर आणि सॅच्युरेशन लेयरला दुप्पट करून त्यासह काहीतरी करते येथे मी इमेज पासून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करते फिल्टर्स ब्लर आणि गॉशन ब्लर वर जा आणि आता मी येथे एक व्हॅल्यू निवडते जी मला चांगला परिणाम देईल तुम्ही पाहता की रंग थोडे नितळ झाले आहेत चला यास सॅच्युरेशन वर ही कॉपी करू फिल्टर्स रिपीट गॉशन ब्लर वर जा आणि आता माझ्याकडे समतोल रंगासह खरोखर समतोल इमेज आहे त्यामुळे मी मूळ कलर चालू करते आणि मला येथे एक विचित्र परिणाम मिळतो चला या लेयर चे नाव बदलून सॅच्युरेशन ब्लर्ड आणि कलर ब्लर्ड करू जर मी ब्लर्ड सॅच्युरेशन ला अनब्लर्ड कलर सह एकत्रित करेल तर मला येथे थोडे विचित्र दिसणारे काही रंग मिळतील मला ते आवडेल जर ते विशेषतः नाकावर नसतील तर तर पुन्हा यास चालू केल्यास मला येथे हा परिणाम मिळाला आहे तुम्ही कल्पना करू शकता जर तुम्ही ब्लरिंग कमी कराल तर तुम्हाला एक सविस्तर माहिती मिळेल हे एक खरे मंच आहे तुमच्याकडे येथे भरपूर शक्यता आहेत जसे की काय करावे हे कसे करावे कशाने ठीक करावे हे करणे खरोखर गमतीदार आहे मूळ ट्युटोरियलच्या लेखकाने एक फार मोठे काम केले आहे मी या इमेजच्या दोन्ही आवृत्त्याने फार काही आनंदी नाही मला येथील रचना फूल पुतळा आणि हे भांडे आवडले मला हाताजवळील आणि चेहऱ्यामधील सर्वच बारीक बारीकसारीक गोष्टी आवडल्या नाही यास थोडे अधिक समतोल असायला हवे होते ब्लड चालू असेल तर मला चेहऱ्यातील आणि हातजवळील बारीक सारी गोष्टी आवडतात पण मला फुल आवडत नाही जे पूर्णपणे ब्लड आहे तर मी आता दोन इमेजेसला एकत्रित करू शकते आणि मी कलर ब्लर्ड ने सुरू करेल कारण मला सॅच्युरेशन ब्लर्ड पेक्षा कलर ब्लर्ड चा एकूण देखावा आवडला पण मी सर्व लेयर्स चालू करते आणि सॅच्युरेशन ब्लर्ड आणि कलर ब्लर्ड मध्ये लेयर मास्क जोडते आणि मी पूर्णपणे पारदर्शक काळे लेयर मास्क जोडते आणि आता मी सॅच्युरेशन लेयर मास्क वर कार्य करण्यास सुरू करेल त्यामुळे मी माझा फोरग्राउंड रंग म्हणून पांढरा निवडते आणि येथे पेंट ब्रश निवडते आता मी पेंटिंग सुरू करते मी इमेज मध्ये त्या भागात अति पेंट करते जेथे मला थोडा अधिक समतोलपणा हवा आहे हे थोडेसे विचित्र दिसेल कारण कलर लेयर चालू आहे आता मी Shift Ctrl A दाबून सर्व काही निवडते आणि त्यास Ctrl C ने कॉपी करते इमेज मध्ये जा आणि Ctrl V दाबा आणि फ्लोटिंग सिलेक्शन वर क्लिक करा आणि कंट्रोल H सह किंवा अँकर लेयर सह येथे माझ्याकडे माझी कॉपी आहे तुम्ही या लेयर मास्क लाही कॉपी करू शकता आणि मला वाटते मी ही इमेज इथेच सोडेन मला वाटते की हे छान उदाहरण आहे आणि शेवटी मी या स्लाइडर्स सह थोडेसे कार्य करेल चला याचे पुनर्विलोकन करू प्रथम तुम्ही इमेज लेयर कॉपी करा आणि थ्रेशहोल्ड टूल सह एक इंक्ड इमेज बनवा जो भाग तुम्हाला काळा किंवा खूप गडद हवा आहे तो पहा नंतर पुन्हा मूळ इमेज कॉपी करा आणि एज डिटेक्ट फिल्टर ने लाइन लेयर बनवा आणि नंतर लेयर मोडला ला मल्टीप्लाय मध्ये सेट करा या लेयर मध्ये लेव्हल्स टूल ने पांढऱ्याला करड्यामध्ये 240 पर्यंत कमी करा नंतर पुन्हा मूळ इमेज कॉपी करा आणि कलर लेयर बनवा कलर मोडला कलर मध्ये सेट करा आणि अखेर वेळी पुन्हा एकदा मूळ इमेज कॉपी करा आणि सॅच्युरेशन लेयर बनवा आणि येथे लेयर मोडला ला सॅच्युरेशन मध्ये सेट करा आता तुम्ही भिन्न लेयर्स किंवा समान लेयर्सच्या opacity सह कार्य करू शकता केवळ कार्य करा आणि परिणाम चांगले मिश्रित आहेत परंतु काही आकर्षक आहेत अधिक माहितीसाठी कृपया meetthegame.org वर जा आणि काही कमेंट द्यायची असल्यास कृपया info@meetthegame.org वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट तर्फे या ट्युटोरियलचे भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद